армысыздар сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы арнама тіркелуді ұмытпасыздар. сүйемін деші бесінші бөлімі қабыл алыңыздар даусың керемет екен тамаша орындап шықтың деді кәмшат рахмет деп жымиды асқат сырғаш пен роза өзара студент кезіндегі суреттерді көріп күліп отыр екеуі оқып жүрген кезде танысып құрбы болып кеткен ал асқат кәмшатқа өз ойын білдіргісі келіп оның жанына отырады кәмшат сен сондай сұлусың мен сені алғаш көргенде ұнатып қалдым деп қолынан ұстады кәмшаттың беті қызарып сала берді не дерін білмей ұзақ үнсіз отырып қалды іштей өзі де асқатты ұнататынын қалай жеткізерін білмеді асқат болса оның қолынан әлі ұстап отыр шаштарынан сипап мен сені сүйемін деді сосын кәмшат болса оған қарап қазір анам шығып қалар деді онда ертең уақыт тауып кездесуге қалай қарайсың білмеймін көрейін сені күтемін асқат үшін кәмшаттың бұл сөздерінің өзі жетерлік еді асқат тұрып қайта орнына отырды сол кезде роза мен сырғаш та арғы бөлмеден шығып роза қызым қайтайық тым кеш болып кетті деді кәмшат орнынан тұрып сырға шекеуін шығарып салды сырғаштың көңілі орнына түсіп жеңгесі әлияға қоңырау шалды әлия қалайсың менің саған айтар жақсы жаңалығым бар деді ол не жаңалық сырғаш асқат өте жақсы адамға жұмыс жасап жатыр енді уайымдамай ақ қойсаң да болады деді сырғаш ол кім менің құрбым о жақсы болды ғой иә енді уайымдамасаң да болады деді сырғаш әлияның көңілі жайланып ол туралы мақсатқа қуана айтып береді оның да асқат туралы уайымы жеңілдеп қалды ертесіне асқат жұмысқа барды өзі көңілді роза апай да бар екен оны көріп өзіне шақырып алып кеше қызым сенің жақсы жұмыс істегеніңді айтты оның үстіне сен менің құрбымның інісі болып шықтың сенің ақшаңды толық берейін деді рахмет сізге деп қуанып қалды асқат роза апай сол сөздерін айтып өзі жұмыстармен шығып кетті асқат жұмысына кірісіп кетті бірақ кешегі айтқан сөздер үшін біраз уақыт кәмшатқа қарауға ыңғайсызданып жүрді кәмшат асқатпен кездесуді ойлап қояды бірақ неге ол маған ештеңе айтпай жүр деп те ойлап еді түскі уақытта асқат кәмшат менімен деп келуге қалай қарайсың кешке деп сұрады жұмыстан соң анам алып кетеді ғой үнемі егер анам бүгін келмесе барайын деді кәмшат асқат кешке таман сыртқы есікке қарап қояды роза апай кәмшатқа хабарласып қонаққа баратынын айтады оны сыртта естіген асқат қуанып қалады қалай «Мен шыға аласың ба деп сұрады Асқат. иә екеуі есікті жауып біраз кешкі табиғатты тамашалап жүрді асқат оған өз сезімін сүйетінін айтып жатыр кәмшат та жымиған күйі сен де маған ұнайсың деп тіл қатты асхатқа бұдан артық бақыт жоқ оның қолынан ұстап жанында жүргенің өзі бақыт осы кезден бастап асхат пен кәмшат сәті келсе кездесіп те тұрды асхат өз жұмысына қолы жаттығып кеткен болатын алғашқы жалақысын да алды ауылға барып ата анасына сыйлықтар апарды олар да мәз болып қалды қайта қалаға қайтарда анасы тағы да уайымдап шығарып салды асқат пен кәмшат бір жерде болғандықтан бір біріне бауыр басып екеуі бір бірінсіз өмір сүре алмайтынын түсінді оқулары да бір бірге барып келіп жүрді бір күні кешкісін қол ұстасып отырған жерінен оларды Розабай көріп қойды <clears throat> деп белгі бергенде екеуі де орнынан атып тұрды жүздері төмен қарап тұрған екеуінен де өзінің жастық шағын есіне алып жымиды да кәмшат үйге қайтайық деді жолда қызына сен оны сүйесің бе деп сұрады иә анашым қашаннан бері кездесіп жүрген едіңдер екі шай болып қалды сіз қарсы емессіз бе деді кәмшат жақсы мен сендерге қарсы емеспін мен де әкеңмен дәл солай кездесіп ғашық болдым деді роза апай айтпақшы әкем ертең келетін болды ма деді кәмшат иә кәмшат пен роза үйлеріне қайтты роза өзінің жастық кезіндегі қызықтарды айтып береді әкесімен қалай танысқанын екеуі біраз тарқасты ол сенімен үйленемін деп жатыр ма қазірге ондай сөз болмады иә әлі жассыңдар ғой асықпаған да жөн деді роза кәмшат анасы қарсы болады деп ойлап еді алайда анасының қарсы еместігін білген ол қуанып асқатқа да айтты асқат та кәмшаттың анасы қарсы болады деп ойлап жүрген көңілі орнына келді ертесіне кәмшаттың әкесі марат үйіне келді ол кісі үнемі сапарда жүретін роза мен кәмшат ол күні жұмысқа келмеді өзара үйінде мараттың келгенін атап өтіп жатқан еді жұмыста да оқуда да кәмшаттың келмегенін көрген асқат оны уайымдай бастады кәмшат ол туралы асқатқа айтуды ұмытып кеткен еді кәмшат ата анасымен дастархан басында отырған кезде асқат қоңырау шалып қалды марат ол кім деп сұрады а ол деп тұрғанда роза қызына бара бер қызым сөйлес бол деп рұқсат берді кәмшат сыртқа шығып кетті үйіне әкесі оралғанын өзінде бәрі жақсы екенін асқат қайтты. бұл уақытта роза да маратқа ол біздің болашақ күйеу баламыз деді не күйеу баласы несі жас емес пе әлі деді марат марат біз екеуміз де танысқан кезде әсіресе үйленген кезімізде қаншада едік есіңе түсірші деді роза сонда біздің қыз бой жетіп қалды ма деп қалды марат иә да жан а жақсы сен ол жігітті танисың ба деп сұрады марат иә ол менің құрбымның інісі екен өзі сондай көңіл жігіт есімі асқат деп асқат туралы қысқаша айтып берді роза жарайды сен танып жақсы деп тұрсаң демек жақсы болған шығар деді марат иә бірақ қызымыздың көзінше емес ештеңе айтпа қызды босқа ұялтасың деді роза жоға нем бар уақыты келгенде өз айтар деп жатқанда кәмшат та ішке кірді а қызым келе ғой отыр шайыңды ішіп ал деді роза кәмшат үндемей беті қызарып дастарханға отырды олар тамақтанып болған соң кәмшат үстелді жинастыра бастады қасына анасы келді кәмшат анасынан әкесі не деген білгісі келіп анасына қарады анасы да оны түсініп күлді де әкең не дегенін білгің келіп тұр ма деді иә айтыңызшы деді кәмшат та басын изей ол сен танысаң жақсы десең демек жақсы шығар деп қояды рас па басқа ештеңе демеді ме қарсы емес пе ой қызым әкең сен әлі кішкентай деп жүр ғой бой жетіп қалды ма деп жатыр деген анасы күлді кәмшат әкесі де қарсы еместігін білген соң қуанып қалды осылай уақыт та өте шықты кәмшат пен асқат бір бірін сүйген ғашықтар деп бәрі де екеуіне қызға да қызғана да қарайтын болды екінші курсты бітіретін уақыт та келді асқат ауылға қайтатын болды жұмыстан уақытша сұранып әкесінің аяғын дәрігерге көрсететін еді осы уақыт ішінде кәмшат та асқат та бір бірін қатты сағынды асқат оны күнде түсінде көретін болды күнде оған хабарласпаса жата алмайтын еді ұлының күнде біреумен телефон арқылы сөйлесіп жүргенін көрген әлия да олым, сенің ұнатқан қызың бар ма деп сұрады иә анашым ол туралы айтып берсеңші маған ол кім қайда тұрады деп сұрай кетті әлия ол қалада тұрады есімі кәмшат сырға шәпкенің құрбысының қызы менің бастығым болады деді асқат ойбу балам ау олар бізді менсінеді ме екен сырғаш құрбысы туралы маған айтқан олар бақуатты отбасы деп еді деген анасы уайымдай бастады анашым роза апай жақсы кісі меніңше ол біз туралы бәрін біледі қарсы болмапты деді асқат. а жақсы екен онда оны бізбен қашан таныстырасың деді анасы бұйырса жақында танысасыз деп жымиды асқат. мақсат та ауруханадан шығып қалды аяғы да біраз жақсарып қалыпты кешкісін тамақта әлияның қуанышы қойнына семай сөз бастады мақсат біздің ұл бір қызды ұнатып қалыпты оны бізбен таныстырғысы келеді екен деді әлия солай ма міне азамат иә әкел танысайық деді мақсат осы аптада таныстырсам болады ма деді асқат. иә ертерек әкеліп таныстыр бұлай жүре берме анан келін жұмсап қолы ұзарып қуанып қалсын деді әкесі жақсы әке деді асқат Асқат кәмшатқа ата анасымен таныстыратыны туралы айтты кәмшат анасынан рұқсат сұрап келесі демалыста асхаттың анасымен танысатын болып келісті демалыс күні әлия болашақ келінім келеді деп қуанып жүр дастарханды жайнатып тастады тағы не қойсам болады деп өз алдына күбірлеп сөйлеп жүр мақсат болса күліп анаң келінін жақсылап күтейін деді ғой ұлым деп қояды Асқат ол қандай тамақты жақсы көреді соны пісіре берейін деп сұрады анасы анашым мен сұрамаппын деді асқат. әй осы күнге дейін оның қандай тамақ жақсы көретінін сұрамағаның қалай деп ұрсып қояды анашым сіз қандай тамақ пісірсеңіз де дәмді етіп дайындайсыз оған ұнайды деп ойлаймын деді асқат. әй сен әлі отыр екенсің ғой тұр бар оны үйге ертіп кел деді анасы анашым ол ауға дейін өзі келемін деген жаным сол қандай сыпайы тәрбие көрген қыз десеңші оны ертерек көргім келіп барады хабарласшы оған таксиге мінді ме екен деді анасы Асқат кәмшатқа хабарласып сұрады кәмшат ауылға жақындап қалыпты оны естіген асқаттың анасы қобалжып кетті ойбу ауға жақындап қалды ма мен әлі тамағымды пісірмедім ғой қой мен барып тамағымды істейін деген анасы ас бөлмесіне кіріп кетті мақсат болса күлді міне кәмшат келді оны көрген әлия қуанғаннан жылап жіберді айналайын қызым мән берме қуаныштың жасы ғой деп көз жасын сүртіп алды ішке кіріңдер жандарым деп олармен бірге өзі де ішке кірді үстел басында ұялып жүзін төмен салып отырған кәмшатты әлия сөзге тартып танысып алды айналайын кәмшат қызым біздің асхатпен сен туралы көп нәрсе айтып берді сенімен бас қоссам дейді сенің көзқарасың қалай оған деп сұрады анасы мен қарсы емеспін деді кәмшат біз сенің ата анаңмен таныссақ деп едік олардың да алдынан өтсек деп едік деді анасы иә жақсы мен ата анама айтамын олар сіздерге қай күн ыңғайлы екенін айтар деді кәмшат жарайды солай етей ғой жаным сол деген әлия кәмшатты қаймай қоштасты олар кете сала әлия тамсана сондай тамаша жан деді мақсатқа қарап иә тәрбие көргені білініп тұр қылтың сылтыңы жоқ екен деді мақсат дұрыс айтасың кәмшат үйіне келген соң анасына асхаттың ата анасы өздерімен танысқысы келетінін айтты роза да келісті тек марат тағы да іссапарға кеткен еді әкең келсін сосын ол кісілермен танысамыз деді роза жақсы деген кәмшат ол туралы асқатқа да айтып қойды асқат әкесі шыққан соң қайта жұмысқа келді қалада кәмшаттың қасында бұрынғыдай жұмысын жалғастырды екеуі дән риза жақында кәмшаттың әкесі келсе олар адастыру рәсімімен үйленбекші еді оқуға да жұмысқа да қол ұстасып екеуі де сол күнді күтіп жүр бірақ марат жұмыстан келмей тұрып жалғасы бар